gar nichts. Let's go, FaceTime mit den Slimes, es wird Zeit für einen Linker Frosty Fan, wir gehen jetzt hoch, gehen jetzt hoch, so wie beim Chin-Up Wir waren am Ballen, schon als Kinder, smoke das Gas, mach's wie immer Hol die Bands, rubber, rubber, set die Pants, Motherfucker nichts ins Konto ein Cash in die Box rein, yeah, sie muss voll sein Smoking an dem Jahr, ich will Wedding Cake, Hochzeit Und wenn ich am Ball bleib, das sind Yards after Catch Das sind Spin-Moves, Baby, ja, ich guck dich Ofenblech Yeah, yeah, yeah FaceTime mit den Slimes, es wird Zeit für einen Linker Frosty-Fan, wir gehen jetzt hoch, gehen jetzt hoch, so wie beim chin Wir waren am Ballen schon als Kinder bin lang und wie Cody, ja. Woody, Woody, Woody, ja. Ich trink schon lang kein Cody mehr. Die Faust, die Fam macht healthy shit. Will Tim danken wie. Will Tim danken wie Kobe oder Michael Jordan. Ich hab kein Problem mit dir, obwohl du kein Problem hast, dir was auszuborgen. Du hast mich zurückgegeben, du hast mich finesse. Trotzdem siehst du mich nicht stressed, yeah, yeah, yeah. bin in jeder Stadt, bin heiß wie ein Federball. Mein Slime ist ein Ehrenmann, er bringt so circa 10 Gramm. Das Weed ist stark wie Vehement. Oh shit, ich nehm noch ein Hit. Sowski on the wrist. FaceTime mit den Slimes, es wird Zeit für einen Linker. Frosty Fam, wir gehen jetzt hoch, gehen jetzt hoch, so wie beim Chin-Up. Wir waren am Ballen schon als Kinder. Smoke das Gas, mach's wie immer. Hol die Bands, rubber, rubber, set almost there. Almost there.